そうだねでも諦めついたっていうか前からそうなんじゃないかなとは思ってたしさで今回現場見ちゃったわけじゃんうん <laughs> 全然大丈夫だって話聞いてもらって元気出てきたし鍵開きっぱなしだよ 不用心なんだから。来てなんて言ってないのに。うん。もう、そういうのいいから。辛かったね 大丈夫だって言ってんのにうん